osizaako banyabone basibo mwena batwegesa amaaso ku fk tv oba fk television kyemukola kyattendo kyetusingira ddala okwagala buli mukikola mubeera mutuzaamu amaanyi oyinza okubeerayo nga weebuuza fk tv esibuka wa fk tv eri wansi wa fk production fk production tulina ne fk tramacters tukola ebintu ebyenjawulo tutraininga abayimbi tutraininga abazanyi olieyo olina music wo kuyagala bamukwasaganya fk television fk dramactors wamwe nfk productions kwekyokuddamu kyo twegatteko bwegasi buli kimu kitambule bukwakku nga bwenagambye amanya nedoboozi kafumba edward